10 Years One Love. De verjaardagsparty van FM Brussel. 10 Years One Love. Zaterdag 6 september, Flagetgebouw Brussel. Met onder meer Baptiste en Fanatics, Elfed, Rinka, Jules X, Funky Bomba, DJ Redo, Quark, Chantal, Tanguy, Rick Shiver en Mugwump. En met live stuff en special guest Magnus. 10 Years One Love. Zaterdag 6 september, Flaget, Brussel.